kwa sababu em, baada ya kuzaliwa sasa, yule baba na sikia alianza kumshawishi mama kwamba ni, niuliwe, yani nikatolewe kafara ili wapate mali. Mama ba, kabla hajapelekwa akanieleza kila kitu kwamba mwanangu, mimi bora nife kuliko wewe kufa, kwa sababu dhambi ambayo niliifanya ni heri mimi nife. Kwani mama ulifanya nini? Nikamkamata nikamwambia, sasa leo mawili nife mimi ama ufe wewe. Kwa kweli mpaka mwili unanisisimka sasa hivi tena eh. Pole. Yaani kitasa kile nimefunga na kikomeo nimefunga na, nafungua nikatia na komeo nikalala, akija ataniamsha. Ajabu, nakuja kushtuka yuko kitandani ananiamsha, kapita wapi? Akanambia wewe nyota yako ni kali sana na mimi nimekup, kupenda kwa sura, sija kupenda kwa umbo, sija kupenda nimekupenda nyota yako kwa, sababu Mungu kisha katika jina la Yesu Kristo anaanza kutendea haya kwa mamlaka yako Mungu dhambi iliyonayo sirini inaamuru kila giza litoweke, kila kinachozuia kizuiliwe chenyewe saa hii, na imekuwa na imetendeka, katika jina la Yesu. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Leo tunakuletea exclusive interview. Hii ni ya tofauti na madam ambaye tupo naye katika kipindi siku ya leo. Alijikuta ameolewa na jini na wakawa wanaishi kama mke na mume live sio katika ulimwengu wa njozi, sio katika ndoto, sio jini mahaba kama wanavyoita jini mahaba, jini kabisa ambaye alikuja kwa mfumo au kwa mwonekano wa binadamu na wakaishi. Ni muda gani? Atatuambia ila ni taarifa nilionayo walibahatika pia kuwa na mtoto, sijui ni mmoja au wangapi, atatuambia kinachoendelea sasa hivi ndio ambacho kinasababisha siku ya leo tupo naye katika kipindi, kwa sababu anayo mengi anayohitaji kuyazungumza kwa faida ya wewe ambaye unaitazama Tiki TV na hata kwa faida yake pia kwa wewe ambaye utaguswa na kisa chake.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 Mm. Naweza nikasema kwamba tangu utotoni mimi nimekuwa ni mtu wa misukosuko, mitihani tangu kuzaliwa kwangu kuiona hii dunia. Huko nyumbani mama yangu aliolewa akiwa na mimba yangu. Mm. Kwa nilivyokuja kukua kupata akili na kuelezwa. Mm. Wakati anaolewa mama na ile familia nikazaliwa mimi. Mm. Baada ya kuzaliwa sasa yule baba na sikia alianza kumshawishi mama kwamba ni, niuliwe, yani nikatolewe kafara ili wapate mali. Mm. Kwa hiyo nikapelekwa kwa mganga. Mm. nilipopelekwa Mm. lengo na mazumuni kwa nikauliwe. Mm. Lakini kufika pale mama aliingiwa na uchungu kama mzazi, akawa sasa analia, mwanangu mwanangu. kwa Sasa ikawa kama kuna nguvu fulani ya kuvuta ni kuvute. Baba yule anataka niuliwe, mama hataki niuliwe. Mm. Kwa hiyo mama akaomba bora apewe chochote kile, hata ulemavu, mimi mwanangu nitamlea. Kweli ilitokea tu nguvu ya Mungu pale ikawa nimepata ulemavu mguu huu wa kushoto kama unavyouona mm. kwa hiyo mguu ukawapata hitilafu ulemavu mm. tangu totoni kwa hiyo baada ya hapo mguu ukawa unavimba mguu unavimba mguu unatoka maji yani ukanisumbua sana huu mguu nakumbuka yani ilikawa sasa mguu ukijaa maji ukija kutoka mifugo inazaa yani mguu unavyovimba vile ukija kutoka maji yaani kila kilichokuwa kinafugwa pale nyumbani mm. kinazaa. Maisha yaliendelea vile vile. Nakumbuka mwaka themanini na tisa mimi ndo natarajia kuanza shule ya msingi mm. mama yangu alikuwa ni mjamzito ujauzito wa yani kwa mjamzito wa kujifungua, lakini mama aliniambia neno moja tu kwamba mwanangu, naomba unisamehe Mm. Hapo nakumbuka nilikuwa kama na miaka nane au saba. Mm. Mwanangu naomba unisamehe. Nikamwambia mama, kwani nikusamehe umefanya nini? Wewe nitamkie tu nimekusamehe. Kwani nikamwambia mama, nimekusamehe. Akanambia nashukuru. Ni heri mimi nife kuliko wewe kiumbe ambaye una hatia ile neno mpaka leo linanizungusha kwenye akili. Kwa hiyo mama akapelekwa hospitali, tayari mimi nisha kanishamtolea hayo maneno. Mama kabla hajapelekwa akanieleza kila kitu kwamba mwanangu, mimi bora nife kuliko wewe kufa, kwa sababu dhambi ambayo niliifanya ni heri mimi nife. Kwani mama ulifanya nini? Hakunieleza. Nikabidi sasa, alivyopelekwa hospitali, alivyorudishwa, akarudishwa maiti na mtoto ambaye alikuwa ameenda kujifungua vile vile, akawa amefariki yule mtoto. Kwa mama alivyokuja kuzikwa, sasa kuna mdogo wangu mwingine alikuwa ni mdogo wa kiume kwa kweli mama yuko ndani maiti, mimi nimembeba mdogo wangu mgongoni, ni kitu ambacho kinaniumiza na mpaka leo kinaniumiza. Kwa hiyo yule mdogo wangu nikawa nimembeba. Mama alizikwa, mama baada ya kuzikwa kabidi sasa pale kawa kama kama mvutano. Yule mtoto yule mdogo wangu wa mwisho, sisi tumezaliwa tuko watatu, wanawake wake wawili, mwanaume wa mmoja ambaye mimi ndo wa kwanza kwenye hiyo baada ya kuolewa na ile familia akapata watoto wawili wa kike na wa kiume mwanamke yuko Singida mwanaume hajulikani mpaka sasa hivi alipo kwa hiyo pale sasa mtoto akabidi achukuliwe na mamangu mdogo akaenda akalelewa kule yule wa kiume mimi na huyo mdogo wangu wa kike tukawa tumebaki pale pale nyumbani hapo nilipokuwa na hii naishi kwa huyo baba niliishi maisha ya shida niliishi yani maisha ambayo nikiyakumbuka waga anasema Mungu sijui amepanga nini kwenye maisha yangu. Maisha ambayo nilikuwa naishi naishi na huyo mama wa kambo, tunaishi na mama wa kambo, mama yani chakula kwanza nanyimwa Yani naambiwa kabisa mama yule ndo alikuwa alianza tena kuniumiza zaidi kwani wewe ni mtoto wa huyu huyu huyu baba wewe kwanza nyumba yako iliyokotwa kwenye makorongo huko mamako alikuwa mama yako alikuwa hivi ananiambia wewe kwanza sio familia hii chakula na nyimwa nikienda shule, yani nakaa na njaa, naenda natafuna viazi ndipo niende shule. Nikinywa maji ndo napata nguvu naenda shule. Sasa ikawa maisha yale, ikawa maisha. Sasa kwa bibi yangu mzaa mama sio mbali na pale, na unavuka mto unaingia kijiji cha pili ambapo ndo kwa mama kwao. Lakini ki, mto ule ukijaa maji, na maana mimi kama niko kule siwezi kuvuka tena, au kama mvua itanyesha. Kwa hiyo ikawa maisha ndo yale. Siku nyingine nikirudi nakimbia kwa bibi naenda kula mvua imenyesha kipindi cha masika siendi kwa sababu huku nitabidi niende shule na kule mtu ukijaa hamna kuvuka nikaendelea na maisha yale nikabidi sasa siku hiyo nimechoka nikafukuzwa na mama aka maneno alikuwa akiniambia yani wewe katika maisha yako utakuwa ni mtu wa kusaidiwa mpaka kufa kwako hutoolewa, hutofanya. Na kama mume, utapata mume ambaye ni mzee ambaye amefiwa hata na mkewe, ndio mwanaume atakaye kuja kuoe. Maneno alikuwa akiniumiza, yakiniumiza, yakiniumiza. Naenda namweleza bibi yangu, bibi, mbona mimi mama kule ananiambia hivi hivi hivi? Akanambia ni kweli, ni haki yake kwa kuambia hivyo, kwa sababu wewe sio mtoto wa yule baba kweli wewe pale mama yako aliolewa akiwa na mimba yako, kwa hiyo mwanangu, kule usende kaa hapa bibi ananiambia hivyo kwa hiyo nikaanza kukaa na bibi yangu kwa bibi akanieleza kila kitu kwamba hata zile mali unazoziona kama sio wewe mali zile singe, singe nini singekuwepo. Wameenda wamekuroga miguu, angalia sasa, wamekuharibu miguu, sasa hivi hawakujui chochote. akanipia maneno ambapo pia yaliniuma roho kabidi sasa yani nikifika naenda kwa kuwa ndo nimeshalelewa pale nimezaliwa pale sasa yule baba nilikuwa mimi nikitoroka nikienda kwa bibi anakufuata ananifata nipeni mwanangu kumbe vile ananifata kwa sababu ya mali zake, kwamba mimi ninapotoka nje ya nyumba yake mifugo inakuwa haizaliwi. Ninapokuwa pale mifugo inazaliwa. Kwa hiyo inakuwa ni ugomvi. Nikienda kwa bibi ananifuata. anakuja anagombana na bibi, nipeni mwanangu, nikae hivi. Sasa bibi tayari kashaniambia ukweli nikienda pale. Kwa hiyo nikirudi huku kwa baba, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, paka paka atabeba mimba na atazaa kawa maisha yale miguu, siku za masika miguu na mguu na vimba, siwezi kutembea, siwezi kwenda shule, ikawa ni mateso, ni mateso, ni mateso mpaka shule umejipeleka mimi mwenyewe, alikataa kabisa mimi niende shule. Mwenzangu ambaye tumezaliwa mwaka mmoja na mtoto wake huyo mamangu akambu mwanawe akapelekwa shule, mimi nikaambiwa, wewe sio mtu wa kusoma, wewe wakukaa utasoma usome nini? Kwa hiyo nikajiiba, nikajipeleka mimi mwenyewe shule. Alivyokuja kusikia, nani aliyokuambia uende shule? Nikamwambia baba, na mimi nataka kusoma akaniachia utajua mwenyewe atakao kama utapata uta, utapata nguo wapi utajua mwenyewe nikasema saa nilikuwa najifunga yani kama yani sijui nisemeje tambara tu lakini naenda hivyo hivyo nikaenda shule hivyo hivyo nikawa sasa kule nyumbani kuna um, magulio haya minada ya siku ya mnada mi siendi shule naenda kufanya kazi kwa wale wa mamalisho wanaotoka mjini napata kama ni elfu mbili nanunua kama ni nguo Hivyo yakawa ni maisha yangu, huko nasaidiwa na bibi yangu akiuza chochote, nasoma hivyo hivyo. Sasa ikaenda sasa, kuna mwalimu mmoja, siendi kula nikirudi nyumbani sidi. Najua nyumba yani mikoa yetu ya bara huko Singida mikoa yetu na watoto wanaenda shuleni asubuhi wanarudi mchana wanakula, lakini mimi kwangu ile ilikuwa hakuna, na nikienda asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo sasa huyo mwalimu akaja akaniuliza, ni mwalimu ambaye amesoma darasa moja na huyo baba yangu akaamba kwa hiyo tangu utoto anamfahamu. Akaniuita ofisini, hebu niambie, kwa nini wewe waga huende nyumbani kula? Mbona mwenzako anakwenda kula? Ikawa sasa naogopa kusema, ikisema itakuja kuwa makubwa au nitapigwa mimi. Akanambia naomba uniambie. Kwa kweli ikabidi nikafunguka pale, kamwambia mimi nikienda nyumbani nanyimwa chakula na mama Kabidi sasa kama mwalimu aliingiwa na huzuni, akabidi amuite baba, amuite na yule mama ambaye ni mke wake. Kaitwa siku hiyo ofisini na mimi nikaitwa. Akaulizwa yule mama, kwa nini huyo mtoto unamnyima chakula? Maneno aliyoyasema pale Akasema huyu ni mvivu, hataki kufanya kazi, hataki kufanya chochote. Baba akauliza kwamba unajua kama huyu mtoto wako waga haendi kula mchana. Sisi walimu ndo tunajua. Wanafunzi wote wanaondoka. Yeye anaokota okota tu kama ni zambarau chini anakula kwa kitu ambacho kinatuumiza sisi kama walimu. Baba tena hakuelewa chochote haku anamstetea mke wake. Nikam kabla ile kesi pale kaongelewa haikupata mwafaka. Cha msingi pale mimi nikasema nifanyeje? Nirudi tu kwa bibi yangu. Nikaenda nikamweleza bibi, shuleni kumetokea hivi. akanambia mimi nimeshakwambia uondoke huko, sio kwenu kabidi nikarudi tena kwa bibi kweli, na mimi nishakuwa mkubwa mkubwa hapo, nikakataa kabisa, na mimi nikagoma, nikawa nikapata rafiki yangu mmoja wa huko Koni, lakini ng'ambo ya karibu na shule. Kwa nikahamia pale kwa rafiki yangu, nikawa nasoma siku ambayo weekend narudi kwa bibi. Hivyo hivyo mpaka nikamaliza shule ya msingi mwaka 1995 ndo nikamaliza shule ya msingi. Yaani siku ambayo nimemaliza shule nikasema Mungu nisaidie katika hii familia sitorudi tena hapa. Mamangu akawa amefariki, huyo mdugu yangu mdogo bado wako shule wao, walikuwa bado wako shule. Kwa hiyo nikatoka kutoka nikaanza maisha nikaenda Singida mjini nikahangaika yani kila nalolifanya mimi sifanikiwi kwa yale laana yale maneno ambayo akinilaani yule mama yamejaa kichwani kila nalolifanya nawaza yale yale maneno yananirejea wewe utakuwa ni mtu wa kuhangaika wewe utakuwa ni hivi mguu ndo kidogo kawa sasa ndo nachechemea hivyo hivyo nina ulemavu lakini natembea Kabili nikafanya kazi za ndani hapo Singida mjini, maana hapana. Nikapata mamangu mdogo mmoja ameshafariki, alikuwa anaishi Dar es Salaam. Akanambia basi twende Dar es Salaam, pengine Mungu atakuona huko. Tukaondoka, tukaja Dar es Salaam, nikafikia sehemu moja inaitwa Ilala. E, nikahamia pale Ilala Malapa, ndo siku yangu ya kwanza kufika Dar es Salaam pale tukakaa na yule mama mamangu mdogo akanitafutia kazi maeneo ya Temeke. Temeke ilikuwa ni kwa Msomali, ndo mara yangu ya kwanza kufanya kazi, kenda nyumba ya Msomali. yaani hiyo nyumba nilioenda kama yani kama vile wameambizana na mamangu wa kambo, mateso kwa Msomali ambayo nilikuwa nayapata mpaka nikasema Mungu wangu, ni kitu gani tena hichi? Nilifikiria labda hapa pengine nitapata amani, mbona imekuwa tofauti heri ya Singida nilivyokuwa naishi kule, nikaanza kukumbuka tena kule. Nikarudi tena kwa mamangu mdogo ambaye alikuwa anaishi Malawi. Nikamwambia bwana, kazi kwa Msomali pale mimi siwezi. Naosha mpaka ukuta. Mimi siwezi. Kazi nyingi, yani unakula pengine chapati mbili tu mpaka kesho, njaa unafanya kazi na njaa. Akanambia basi rudi, karudi kweli. Nika sasa niko pale kwake huko namtafutia kazi hivyo hivyo hivyo hivyo. Kaishi lakini sasa nikiwa kama binadamu nikawa nimeshakuwa mkubwa kabisa kwa hiyo nikamwambia sasa mimi itabidi nitafute nitafute tu kazi yoyote nifanye siwezi kukaa tena hapa kwako nikaanza kutafuta kazi nika, nikawa nimepata kazi tena za ndani magomeni nikafanya kazi huko magomeni nikafanya kazi ikiwa kama mwanamke nishakuwa mkubwa na nini nikapata rafiki wa kiume mm. kupata rafiki wa kiume nika nikawa naye huyo rafiki nikawa naye matokeo yake nikabeba mimba mm. beba mimba sasa nyumbani hawajui chochote yani sina ndugu ambaye atasema huyo hiyo mimba anilee na kule kwa mamangu akasema mimi sijui utajua mwenyewe na hiyo mimba mi nikwambia ukabebe mimba na kule ukiangalia ni kosa ambayo nimelifanya maisha yenyewe ninayo mabaya na ilikuwa ndo utoto basi nikaanza kulea hiyo mimba yani nailea juujuu tu kuna dada mmoja mtu wa nyumbani kule kule nikaenda kwake na hiyo huyo dada na kwa huyo mwanaume kwa na huyo mwanaume yani ilikuwa ni karibu mm. yani nyumba kama ya tatu ndo kwa huyo mwanaume kwa hiyo yule mwanamke ambaye alinipokea pale akanambiaje bibi ukae hapa kwangu tufanye mbinu yoyote ile ili akuoe sasa wewe utaenda wapi na mimba mm. kabidi sasa yule dada akaanza kupambana kunipambania mimi niolewe na yule mwanaume mm. Lakini matokeo yake na yule mwanaume naye hakuwa na maisha vizuri, alikuwa anaishi kwa bibi yake. Kwa hiyo maisha yakawa yakawa ndio hivyo, yani kama ya kuhangaika. Matokeo yake siku hiyo ile dada akaniambia, mimi mpaka sasa hivi bwana, nimefatwa na familia ya huyu mwanaume aliyekupa mimba. Amesema kwamba nikiendelea kukaa na wewe hapa, lolote litakalotokea utajua mwenyewe. Eh, kwa hiyo na mimi naogopa kauli zile, kocha msingi bora urudi kwa yule mama yako. Namwambia hapana, mama yangu mimi alishaniambia hivi hivi, nikatoka sasa. Mm. Kutoka nika katika kutembea tembea kwangu na randaranda tu nikakutana na rafiki yangu mmoja sijui kama yuko hai alishafariki, sielewi, anaitwa Ashura. Akanambia we unaishi wapi? Nikamwambia, nikamwelekeza, akanambia ah, mimi naishi Kimara Baruti mm. na yeye ninaishi na mwanaume, ila pale napoishi kuna, kuna watu wa nyumbani kwenu kabila lako wapo kama sita, kwa hiyo twende. Tukaondoka sasa na huyo dada, hanijui simjui. Kufika pale kweli hiyo nyumba ambayo anaishi huyo dada na huyo mwanaume, Kafika pale nikamkuta bibi mtu mzima hajawahi kuzaa na miaka karibia si, yani ukimwangalia na miaka hata tisini inafika mm. au mia, lakini hiyo bibi hajawahi kuzaa, anauza gongo mm. Wale vijana kabila langu wako sita kweli, wanaishi chumba kimoja mm. Kifika usiku wenyewe wanaenda kulinda mm. Kwa hiyo yule dada akawatambulisha tukajuana, wakaniuliza e, nyumbani wapi, nikawaeleza labda mpaka sasa hivi mimi nina moja mbili, kwa siku sikuwaficha. Wakasema hamna shida dada, sisi tutakusaidia. Sisi sote huwa tunatoka tunaenda kulinda, chumba kinabaki kitupu, kwa hiyo wewe utalala mpaka hapo utakapojifungua utakaa hapa mpaka wenyewe utakapoamua mwenyewe utapata maisha yako utaenda usihofu basi nikakabidhiwa kwa yule bibi ambaye hajawahi kuzaa kwa kweli yule bibi alinilea vizuri tu na pamoja na mimba yangu mpaka ilivyotimia miezi tisa mwaka elfu mbili tarehe kumi nakumbuka, ndio siku ambayo nimeumwa uchungu. Tarehe kumi na nne tarehe kumi na tarehe kumi nimeumwa uchungu, akanipeleka Muhimbili mwezi ulikuwa mwezi wa kumi, tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka elfu mbili mm. nikapelekwa Muhimbili, mimba yangu ya kwanza na huyo Bibure kwa kitwa bibi bure mm. akanipeleka, nikaachwa kule hospitali, wenyewe wakarudi, nikalazwa tarehe kumi hiyo, tarehe kumi na moja saa tano asubuhi, nakumbuka nilijifungua mtoto wa kike mm-hmm. nilimwona mm. kabisa na macho yangu. Baada ya kujifungua sasa alim, walichukuliwa na wale madokta wakamchukua, hawajaniambia chochote. Baada ya kujifungua akamchukua. Sasa nilienda na nguo zangu ambazo mwenyewe nazijua tarehe kumi na nne tarehe kumi na tatu yaani nikiwa pale wodini, sasa wenzangu wote washa nimeshatoka kule mapumziko, nimetumia nimeenda sehemu hivyo, nimepelekwa nakuta watu wamelala na watoto wao wananyonyesha. Sasa mimi kila nikilala nikiamka nitaletewa mtoto wangu, sijaambiwa kama mwanao kafa hapo kila nikiangalia mbona wenzangu wananyonyesha mbona mimi sijapewa mtoto wangu bado nilikuwa bado mdogo sasa nikabidi nimkamate dokta mmoja dokta mimi naona sijapewa mtoto wangu vi kwa mtoto wangu yuko wapi yaani vile kwanza alivyoniuliza alivyonijibu hakunijibu kama vile dokta alinijibu huku anaenda kwani hujaambiwa mtoto wako bahati mbaya yani sio kwamba amesimama ani aongee na mimi kwamba kuna moja mbili tatu alikuwa ananijibu huko anaenda mtoto wako bahati mbaya ah, hasa ah, wale wenzangu ambao walikuwa mbona anakujibu huko anaenda ndo yule alokuzalisha wananiuliza nikamwambia mimi hata alonizalisha simjui mpaka sasa hivi basi nikabaki pale basi nikakaa pale naangalia wenzangu mwanangu kafa kwa kweli niliumia sana niliumia mno si tarehe kumi na nne ndo akaja anakaa ndo ndo naruhusiwa sasa, ambayo nakumbuka alikuwa ni maombolezo ya Nyerere mm. tarehe kumi na nne. Kwa hiyo Buibure akaja na mdada mwingine wa pale mpangaji alikuwa anaitwa Edita. Kwa hiyo wakaambiwa kwamba waka nikaitwa wakaingia wodini nikawaeleza jinsi nilivyoambiwa na dokta kwamba mtoto bahati mbaya. Kwa hiyo mtoto inabidi afunikwe zile nguo zangu ambazo nilikwenda nazo. Mm. Kwa hiyo nikabidi wakanambia, wakasema kwamba wewe itabidi tupande gari, tusipande pamoja na wewe. Mtoto maiti apebwe na mtu mwingine na wengine watugawanyike yani sawa. Kwa mimi nikatanguliza ile maiti kawa sasa akabebwa na edita. Akaenda kuingia kule mochwari akachukua ile maiti ya mtoto. Sasa Wakati analetwa yule mtoto kule nyumbani Kimara, ambapo nimefikia kwenye kuaga sasa ule mwili wa marehemu, nikaambiwa njoo umwage mwanao, nikaingia. Sasa kilichokwenda kunishangaza ile lebo ya, ameandikiwa lebo ya jina langu mm. lakini nguo alizofunikwa mm. sio nguo yangu, lakini karatasi ya shingoni imeandikwa jina langu nguo alizo alivyofunikwa sio za kwangu. Ah, nikashindwa sasa kusema pale, kamwacha tu aka nikaa sasa ni kama nimeshikwa na butwa, akaenda akazikwa. Hivyo zikwa nikamwita bibi, nikamwita yule bibi, nikamwita na yule dada ambaye alibeba maiti na wale vijana ndugu zangu, kaambia mnajua kitu kimoja, mimi bado sijaki sijakielewa kwa nini? Kaambia maiti ya mtoto, mbona ile nguo aliyefungwa sio za kwangu? sio za kwako, mimi sina nguo kama ile. Kwa kweli sijui hapo kama nilibadilishiwa nguo au nilibadilishiwa mtoto, sijui, lakini roho inaniuma mpaka leo. Moyo wangu kabisa unaamini kwamba mimi mwanangu yupo kabisa, yaani nakisema kiwazi kabisa nasema kabisa kwamba mwanangu huenda yupo, kwa sababu nguo nilizopewa sio zangu kabisa. Kwa hiyo nikaendelea pale na maisha nilipo pona tena siku arobaini, nikaanza sasa kuhangaika tena na maisha nikaanza kuhangaika. Kwa hiyo nikapata mdada mmoja, mama mmoja alikuwa ni mtangazaji wa ITV na mume wake. Mume wake alikuwa anaitwa Abdungalawa, ni marehemu sasa hivi huyo baba, na mke wake alikuwa anaitwa Fauzia Ismaili Abudi, kama unawahi kumsikia. Wote walikuwa ni watangazaji. Sasa yule mama ndiye aliyenipeleka mimi Zanzibar. Kwa yule mama nilikutana naye, kuna dada mmoja alikuwa anafanya kazi saluni, akaniunganisha naye kipindi hicho alikuwa anakaa Mbezi Beach Fauzia. Kwa hiyo akanichukua Fauzia, akanipeleka kwake, nikakaa kwake kama miezi sita. Akanambia, unaonaje nikupeleke Zanzibar kwa mama yangu mzazi, kuwa mtu mzima, ukakae naye. Kwa safari yangu ya kuondoka Zanzibar ikaanzia hapo. Hmm. Nikaondoka Kumbuka tukafikia Zanzibar sehemu moja unaitwa Kiswandui, Michenzani, nyuma ya, nyuma ya Michenzani kuna ki, kijiji pale kinaitwa Kiswandui. Kwa hiyo huyo bibi alikuwa ni mchezesha ngoma za ki, za kibuki, yeye mwenyewe ni asili ya Komoro. Kwa hiyo nikaishi naye mama yake mzazi huyo wa dada Fauzia. Kwa hiyo bibi kwa kweli alinipenda kwa nikakaa pale na zilikuwa kichezesha zile ngoma za, za mashetani. Kwa nikajikuta tu na mimi ile ngoma niko mle kwenye ile familia. Kwa nikakaa na yule bibi. Ngoma hizo wanaita kwamba wanaita ngoma za kibuki. Kwa hiyo hiyo ngoma inachezwa kama vile una mashetani mm. ndo unacheza hiyo ngoma. Kama huna mashetani huwezi kuicheza hiyo ngoma. Kama huna mashetani, kama huna, wani mashetani ya wao wa asili yao mm. wanaita ngoma za kibuki. Kwa hiyo watu ambao wanaishi Zanzibar na ni asili yake wanasema kwamba ni ngoma ya kutoka Komoro mm. kwa sababu yeye huyo bibi alikuwa ni mwenyeji wa Komoro, Zanzibar alihamia tu. Kwa hiyo nikaishi naye huyo mama huyo bibi mpaka alikuja akafariki. Mm. Alivyofariki sasa na mimi pale, kwa kweli maisha nilianza kuona kama yanayumba bibi yule ambaye alikuwa anaishi naye. kwao, nika, nikaondoka sasa nyumbani Singida tena. Kufika nyumbani nikakuta mdogo wangu yule wa kiume ambaye nilimwacha mdogo, maana nilikaa miaka mingi sana bila kwenda nyumbani. Mm. Nilimwacha mdogo, kwa hiyo nikakuta yule mdogo wangu ameshaoa mm. na yule mwingine wa kike hayupo. Nikaambiwa yule yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo nilimkuta baba yule, mke wake alikuwa hayupo, ameenda ameenda kukata kuni kwa hiyo baba alifurahia kuniona kwa sababu ni miaka ilipita ilipita mingi. Kwa hiyo kufika pale baba akanipokea, nikabadilisha nguo kama msafiri, nika nikaanika nguo zangu ambazo nilifua mwenyewe za safari, kaa nimezianika ndani. Sasa kitu aliyokuja kuja kunifanyia mama wa kambo kwa mara ya pili, ambapo tayari nimeshakuwa mkubwa, nafanyiwa kitu kama kile, kwa kweli kibinadamu lazima uumie na lazima useme sasa liwalo na aliwe kama kufa bora nife tu mama yangu alivyorudi alivyorudi kutoka kuni akanikuta mimi mm. kunikuta mimi akamwambia baba akamwambia baba akasema mgeni gani aliyekuja akamwambia baba akamwambia mtoto amerudi amerudi Joyce kwani kwao hakujui yani ah, sasa mimi ikabidi nikae kimya, sikusema neno lolote kwa sababu ni malumbano ya wazazi wenyewe wanajibishana, mimi nikakaa kimya. Mimi sitaki kusikia mgeni hapa akachukua nguo zangu, anatupa nje, anachukua mabegi, anatupa nje. Kilichokuja kuniuma, kilichokuja kuniuma kuona baba yangu yule anaokota nguo zangu za ndani ambazo nilikuwa nimeanika, kitu ambacho kikuja kuniuma. Nikasema sasa, kama nikufa ni heri nife. Baba akaokota mpaka nguo, nimekaa namtizama, akaokota nguo zangu mpaka za ndani akaziweka. Kwa kweli kuelezea ki, yani ki, yani niliumia niliumia niliumia mpaka nitamani kupiga mayowe watu waje. Mm. Nikatoka pale nikaenda kwa, kwa, kwa mdogo wake baba yangu yule kwa mdogo wake mm. Nikaenda pale nikamwambia, baba, nimekuja nataka uni, uniambie mimi kurudi nyumbani nimefanya kosa? Akanambia bana mwanangu, kwanza nashukuru wewe kurudi nashukuru sana kurudi kwa sababu kwanza kilichofanyika mpaka wewe kurudi sio kitu cha kawaida. Nikamwambia, akanambia kwani kuna nini? Yani kumweleza nikashindwa, nikamwambia nikamwelebidi niseme kwa sababu akili yangu ilishahama. yani nasema kama kufa na nife, nikamweleza mimi nimerudi nyumbani, mama anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi. Kweli nikamwambia leo mimi sikubali, kama nikufa nife. Sasa unataka kufanya nini mwanangu? Nyamaza, si mimi niitishe kikao. Kweli baba babangu yule wa mdogo, ndugu wa huyo babangu wa kambo, mdogo wake akaitisha kikao kuitisha kikao kikao kile kumbe na yule babangu nilivyomweleza na yeye aliumia kabidi akaitwa mpaka mwenyekiti wa serikali za mitaa akaitwa mwenyekiti kuitwa mwenyekiti pale akaitwa na yule mamangu nikabidi na mimi nikasimamishwa pale nikabidi nikaongea jinsi nilivyoona mpaka mama akawa anafanya vile baba akaulizwa na mwenyekiti huyu mtoto kama, hao, kama humtaki kwa nini una, unaenda kwa waganga unaenda kumrudisha na alishaondoka anauliza sasa mimi pale ndo napata kumbe yaliyofanyika ni haya, mimi nimerudishwa kwa ajili ya waganga. Kwa hiyo matokeo yake ndo kama hivyo, mnakuja mnamzalilisha kama hivyo. Kwa hiyo mimi kama mwenye, akaongeleka mwenyekiti akatoa amri moja, akasema sasa kijiji kizima kinasema, mi kama mwenyekiti, huyu mwanamke huyu mama huyu mke wako sitaki kumuona katika kijiji hichi, na kama unamtaka uhame wewe na mke wako, lakini kwenye kijiji hichi hatutaki kumuona akafukuzwa huyo mamangu akambo kufukuzwa tukarudi nyumbani yakaanza tena upya yaani unafukuzwa unafukuzwa mimi ina maana wewe basi unalala na baba yako mpaka mimi nifukuzwe na kuachia yakawa maneno makubwa makubwa ya kuniumiza zaidi anaongea hivyo alikuwa anapika baba akakaa nje anasikiliza redio, mimi niko ndani, anaendelea kunitukana. Kwa kweli nilishikwa na hasira, nikafunga pale nika, kule, kule chumbani, nikafunga mlango. Kufunga mlango nikaingia, nikamkamata, nikamwambia sasa leo mawili, nife mimi ama ufe wewe. Kwa kweli nikachukua ule ile chungu cha mlenda nikakibamiza chini kikamuunguza mguu. Sasa yale makelele ya moto tayari ameungua mguu. Baba kufi, kusikia kelele hivi akaja akaukanyaga mlango kwa sababu nimeufunga kwa ndani. Akaupiga teke akaingia ndani. Kuingia ndani akakuta sasa tumeshikana. Kaambia sasa leo ni mawili. Kama kufa mimi ama ufe wewe. Kabidi baba kuja pale akaanza kunipiga mimi. Sio mke wake tena. anza kunipiga mimi. Uondoke. Hey, wewe umekuja kugombanisha familia yangu. Maneno yakawa maneno maneno. Kweli mimi nikasema sasa hapo kwa sababu nishakuwa mkubwa na ninaelewa kitu gani ambacho kiliendelea kinaendelea, na nimeumia, nimepata ulemavu kwa sababu yao. Yaani nilijikuta tu nimenyanyuka, nikaenda kwenye zizi la ng'ombe, ananiangalia anagomba, haoni makosa ya mke wake na wakati mimi nateseka, nimepata ulemavu, leo mimi ni mlemavu. Pili, sio mtoto wake halali, alafu bado ananinyanyasa, bado anatumia mali ambazo zimepatikana kwa ajili yangu. Nikasimama kwenye zizi la ng'ombe pale pale ndo alipozikwa mamangu. Kaburi liko pembeni. Nilisimama ananiangalia nikasema kama mimi hizi mali zimepatikana kwa ajili yangu na leo mimi nimekuwa mlemavu kwa sababu ya hizi mali na leo nanyanyasika kuanzia leo mifugo ufe mmoja mmoja na mpaka aliyezitafuta hizi mali afe nikanyanyuka baba ananiangalia wewe utakuwa umerogwa, wewe sio bure. Anaanza kunitolea maneno, nikaambia sawa, mimi nimerogwa, lakini mrogaji mkubwa ni wewe. Nani aliyekwambia maneno? Akaanza kunikamata, nataka kunipiga nikapigwa kweli, makelele yakawa yametokea na ukubwa wangu kawa nimepigwa. Ikabidi nikatoka nikaenda kwa bibi yangu, nikamweleza bibi, bibi, mimi hivi kumetokea hivi nyumbani. Nikamwambia mimi najua yote, ila sikutaka kuja kwa sababu laiti kama ningekuja mimi kwenye huo mkutano mimi ningezungumza maneno mabovu, ningeonekana mwanangu, wewe labda mimi nakutetea, nimekuacha wewe, najua kwa sababu nishakuwa mkubwa, utaongea. Kaambia nashukuru bibi, lakini ka, mimi naondoka, sitokaa nirudi katika hiyo familia mpaka kufa kwangu, na niko razi hata, hata kama nitakuja kufa bibi, mi leo nikifa, mimi sitaki nizikwe kwenye ile familia, ni heri nizikwe popote pale. Akasema ndo lazima uje uzikwe mwanangu, sasa pale ndo kweli. Nikamwambia mimi yule sio babangu sio babangu. Kama ningekuwa babangu asingenitesa kiasi hichi, tena nimeshakuwa mkubwa bado ananitesa. Kwa hiyo pale mimi nikaa sasa, nimeondoka, nimeenda kwa bibi, nimekaa kwa bibi, nikamwambia bibi, mimi naondoka naondoka zangu, narudi tena Zanzibar. huko mimi maisha ndo hivi, sina mtu wa kuniona, sina chochote. Ikaanza sasa safari ya kurudi Zanzibar tena kwa mara ya pili nikaanza kuhangaika kazi, nauza nauza miwa, nafanya hivi, nikawa na visenti kidogo nikaunganisha mpaka nikapata. Kupata nikafika Dar es Salaam, nikafika tena nikawafikia kwa huyo huyo dada Fauzia huyo. Kufika kwa dada Fauzia nikamwambia sasa, dada Fauzia, mimi kule bibi ndo kashafariki Zanzibar lakini sasa mimi natafuta kazi. Akaniambia kama vipi, naenda kakae tu, watoto wake wameshaoa washakuwa wakubwa, mwanangu mimi ameshaoa, kwa hiyo yuko na mke wake, nenda kakae tu. Kweli mimi nikapanda meli nikarudi Zanzibar. Huku nyuma uh, bibi alifariki, bibi mzaa mama akafariki, akabaki babu. Babu naye nasikia alikuja kuchukuliwa au yanatendeka, mimi tayari nimeshaondoka, niko nishafika Dar es Salaam, naelekea Zanzibar. Kwa hiyo wakawa wamefariki wote. Yaani sasa nikasema sasa mi kurudi tena nyumbani Singida, sitamani kama nguzo zangu zote zimeshadondoka, nitamfuata nani tena? Kwa hiyo nikaanza safari sasa kwenda Zanzibar kwa mara ya pili. Kufika kule Zanzibar nikafikia kwa kwa wao watoto wake huyo dada Fauzia ambapo ni hapo Kiswandui. Kwa kufika pale kwa kweli watoto wake maisha ambayo niliishi na bibi mama yake Fauzia na maisha ambayo nikaenda kuishi na watoto wake, niliona tofauti kwa sababu wale ni watoto na yule bibi alikuwa ni mtu mzima. Upendo alikuwa akinionyesha kwa kweli ulikuwa ni wa ajabu sana. Kwa hiyo nikajisisi kama sijaelewa, yani sijafurahia. Kwa hiyo nikasema kwanza, mimi sasa hivi nishakuwa mkubwa, nijitafutie mwenyewe. Kwa hiyo katika mizunguko zunguko yangu ya kutafuta kazi nikawa nimempata dada mmoja mtu wa Tanga anaitwa Asha yeye alikuwa na, ana, ana ana kihoteli chake Kiwengwa sehemu za pwani baharini kule. Kwa hiyo nikaanza safari na yeye, akaniambia mimi nitakuajiri, nitakuwa nakulipa. Sawa, tukaanza sasa safari ya kwenda Kiwengwa. Kufika pale Kiwengwa tukaanza maisha sasa. Hapa nikuta wasichana watatu, mimi nikawa wanne tukaanza tukaa banda moja. Kwa kweli maisha ya pale yalikwenda yali vizuri, lakini tukiwa nikiwa pale tunafanya biashara zetu, tunapika mamalishe huku na huku, yule dada naye baadaye kama alianza kunibadilikia fulani akawa kama anataka ni yani kama vile anitumie kwa wanaume, lakini sasa mimi sikupenda hicho kitu ilikuwa ilikuwa yani yeye alikuwa ananiambia kwamba kama unataka uishi huku huku pwani vizuri lazima uwe na uwe na mwanaume uwe na mwanaume angalau hata ukipata shida akusaidie kama hata ukiwa na sababu unajua huku lazima uwe na mwenyeji mm. kwa hiyo kuna mzee mmoja jina na mhifadhi kwa hiyo akawa sasa kama yeye kanitafutia ni mtu wa kule kule pwani mchangani kwa hiyo yule mzee mimi nikawa sijafurahi lakini kipindi hicho nilikuwa na kisimu fulani cha Nokia hivi akawa amempa namba zangu. Sasa usiku ananipigia simu yule mzee, ananipigia simu, wewe nani? Mimi fulani. Ah, kumbe huyu dada katoa namba zangu za simu, eh, njoo hapa, nakuita mara moja. Natoka kutoka naenda na ananiambia mimi nakuhitaji hivi, naye nikamwambia hapana, mimi sijajia mambo hayo kwanza nataka niangalie maisha yangu kwanza. Sasa bila bila mwanaume nafikiri maisha yataendaje? Kwa hiyo akawa ananieleza vitu ambavyo mimi si, kwenye kichwa changu ilikuwa bado tangu nilivyopata mimba huku, kwa hiyo akili ilikuwa imeshaanza kukomaa kwa mambo ya wanaume. Kwa hiyo nikakaa pale tukaanza kupelekeshana hivyo, ndipo alipotokea huyo kaka sasa. Kwa hiyo akawa anakuja pale yule kaka kuja kula, mi nikijua kwamba ni binadamu wa kawaida, na sikuwahi kuona dalili yoyote ile kwamba tofauti na binadamu. Tofauti wake kwamba alikuwa sio mzungumzaji, mm. akifika pale yeye kutizama tu akiagiza kitu ndo hicho hicho mm. kama kuzungumza nazungumza na mimi mpaka wale wenzangu wakawa sasa wewe mbona huyu mtu wewe ndo na bahati kuliko sisi mama wenzangu hata siku moja tukiwe kumwona anazungumza na sisi tumemjua kabla hata yako wewe kwa akawa vile kwa hiyo akaniambia kwamba yeye anaenda kupanga chumba kawa nanishauri kwamba tuishi pamoja atanitoa pale atani, tutaishi pamoja maisha yataendelea mengine kwa hiyo mimi moja kwanza nikawa nimependa vile alivyokuwa mpole vile sio mtu wa papara kwa hiyo nikawa kama nimevutiwa na ile tabia kwamba sio mzungumzaji sana kwa hiyo tukaanza safari ya uhusiano pale akanipa wiki moja kwamba mimi naenda kupanga chumba alafu kisha mimi nitakuja kukuchukua kaambia sawa Kweli yule kaka akaenda akakaa wiki moja, kweli sijamuona. Wiki ya pili akanambia, mimi ahadi yangu ishatimia, nimekuja kukuchukua sasa hivi, nimeshapanga chumba, nimenunua godoro, nimenunua vyombo vyombo vya kwenda kupika kama mwanamke eh. Nikashangaa kweli, nikamwambia kweli, akanambia kweli eh. Nikaenda sasa kwa yule dada, nikamwambia dada, acha mimi naondoka mjini eh, tayari kisha kupangishia chumba eh, eh, lakini usichukue nguo zote, chukua nguo mbili tatu tu, lakini mwingine unaweza kuenda kumshindwa tabia, utarudi kaambia sawa, lakini sikuchukua nguo mbili kweli hizo, nikachukua zaidi ya mbili. hmm. Safari ya, ya kuendekea mjini ikawa imeanza sasa. Kwa kuwa shamba nilikuwa sijawahi kufika sehemu hizo za Kiwengwa, na ilikuwa barabara, magari ilikuwa tunazunguka mpaka tupite Matemwe kwa namba mia moja kumi na nane. Kwa hiyo tukawa tumetembea kwa miguu mpaka tukafika huko kijiji cha pili, tukapanda juu ya na barabara ya juu huko, tukapanda tukasubiria gari usiku tena, tukafika usiku kabisa mjini, na hapo mjini ilikuwa maeneo ya Sogea branchi mm. ndipo alipopanga hicho chumba ambacho nakumbuka maeneo ya Sogea branch nyuma kabisa. Kwa hiyo kweli nilikuta chumba, nilikuta godoro, nilikuta sufuria, maisha yakaanza hapo. Sasa akanieleza kwamba mimi kutoka kwangu, kutokana na kazi zangu, mimi msikitini lazima niende usiku saa kumi akiamka nakwenda msikitini saa kumi hiyo ya alfajiri. Kwa hiyo niki nikitoka mpaka saa tatu usiku ndo narudi. nikaambia sawa, kwani unafanya kazi gani? Hakutaka nijue kazi gani. Utakuja kujua tu basi ikawa kweli ikifika saa kumi anaondoka anaenda msikitini mpaka saa tatu tena usiku ndo anarudi lakini sasa siku ya ijumaa anakuwepo anaenda kusali anarudi kama kawaida anatoka nje kama, kama binadamu wa kawaida sasa nilichokuja kukishangaa wakati bado tuko kwenye nyumba hiyo ya kupanga wenzangu wenzangu wao wapangaji walikuja siku moja wakaniuliza ah, mbona ah, wewe sisi mume wako mbona tumjui kila mmoja anasema hivyo. Najua mkishakaa wanawake lazima kutakuwa kuna story story. Sasa mbona sisi mume wako hatumjui? Mm. hamjui Yesu ndio anaanza kuja kupanga hapa. Kila mmoja anasema mimi simjui, mimi simjui. Eh, kweli sisi hatumjui. Usiku alivyorudi kabidi nimuulize hilo swali, mbona wewe huko ndani wapangaji wanasema wewe hawakujui? Jibu alilonipa akanambia, ni kweli hawezi kunijua kwa sababu mimi natoka usiku narudi usiku kweli hawanijui ila mimi nawajua. Ah, basi nikawa sasa sina la kusema tena. Tukaendelea na maisha, lakini sasa nikawa sasa najiuliza maswali mengi. Kwa nini wanasema hawamjui? Kwa nini wanasema hawamjui? Sasa yeye alivyojiona, labda mimi najiuliza maswali mengi sana kwenye kichwa changu, kabidi sasa akaniambia jambo moja, akaniambia unajua nini, hapa inabidi tuhame tuhame, tubadilishe mazingira. Kaambia haya, hamna shida. Akasema unaonaje ni ubadili dini, uwe muislamu, ni kuoe. Nikaambia, nikawa nilikuwa mgumu, lakini mwisho wake nikaanza kufikiria mbona ananipa upendo ambayo sijaona tatizo lolote, sijaona kikwazo chochote. Basi nikakubali, nikasilimu, akanisilimisha pale yeye mwenyewe akamwagia maji ya, ya kusomewa mwenyewe, nikabadilisha jina nikawa naitwa Fridausi. Hmm. Nikawa naitwa Fridausi. Fridausi. Hmm. Maana yake alivyoniambia kwamba ni mlango wa pepo. mm. Alivyoniambia. Mm-hmm. Kwa hiyo nikawa sasa nimesilimu, lakini sasa baada ya kusilimu hapo, ndoa nakumbuka ilikuwa ni saa mbili usiku. Mm. Alikuja mzee, yani huyo mzee kama atatokea ukimuona ana miaka kama karibia hata mia mm. huyo mm. mzee ambaye alinitambulisha kwamba ni baba yake mm. na kuna shehe mwingine walikuwa watu kama wanne mm. waliokuwepo pale, mimi watano. Kwa hiyo alinitambulisha kwamba ni baba yake na yule mwingine ndugu yake na shehe mm. Kwa hiyo usiku ule kama kesho tunaanza Ramadhani, nikafunga ndoa kama leo. Kwa hiyo saa mbili usiku kesho ndo tunaamkia Ramadhani. Kwa hiyo tukawa mke na mume kwa imani ya Kiislamu. Mm-hmm. Kwa hiyo tukaanzia maisha. Baada ya kufunga ndoa hapo ndo akanambia kwamba tumekaa, akanambia mimi nataka nisafiri, lakini nikirudi nataka hapa tuhame au utakuja au tuona, nikirudi sitaki nifikie hapa nitafikia makao mapya mm. watakuja watu watakuja kukuhamisha. Kaambia sawa. Basi safari ya pale ile akaondoka kaniachia hela. Lakini maisha ambayo tulikuwa naishi ilikuwa ni ya kimaskini, sio tajiri. Mpaka kama tulikuwa tunalala chini kwenye godoro, hakuna kitanda, godoro liko chini. Basi akaondoka. Kuondoka tumekaa kama siku ya kwanza, siku ya pili wakaja huyo mkaka wako wawili na mwingine watatu, dereva watatu. Sasa mimi hata niwaone leo hii siwajui. Kanaambia sisi tumeambiwa tuje tukuhamishe. Kaambia sawa, wakaingia maana ilikuwa sio vitu vingi. Wakaingia wakakunja kunja godoro wakalifunga na kamba. Tukaingia kwenye gari. Mimi nikakaa mbele na dereva, wengine wakakaa nyuma wawili. Safari ikaanza. Huko nilikokuwa tunaelekea sasa. Yaani kwa kweli mpaka mwili unanisisimka. Sasa hivi tena. Eh. Pole yani nilipofika hapo yani tuna, tumefika yani kama vile tulivyoshuka pale kwenye gari mm. geti tu lilini, yani lilinishtua geti tu lilinishtua nikajitizama mi mwenyewe na kuingiza mle ndani kwamba mi nitaenda kuishi humu ndani kweli nilipatwa na mshtuko fulani eh, humu ndo naenda kuishi mimi nyumba sijaiona kwa hiyo gari ikapiga honi geti likafunguliwa yaani nyumba niliona mbali nikaona sasa chini kuna vile tiles za, za nini vile vile vya udongo vile vinavyowekwaga kwenye nyumba. Sasa mbele kwenye nyumba nje nikamwona mtu, sura mume wangu. Ah, yule ninayemuona ndiye mume wangu au macho yangu? Nyumba mbona haifanani na mimi naenda kuishi humu? Yaani kama sasa nina maswali mengi kwenye kichwa najiuliza, yule dereva kabaki sasa ameniangalia. Wale wasikufika gari imesimama, wakashuka dereva akatoa gari, akashusha godoro pale na wenziwe wakaingia ndani. Mimi bado nimeshangaa kushuka na, na na, na yule mtu aliyosimama pale ndiye au siye? najiuliza, lakini sura mbona ndiye, lakini mbona kawa mzuri hivi kuliko siku zote? Ina maana leo kakoga na maji gani? Yani najiuliza maswali mengi vile anavyong'ara, yani kama vile Mwarabu ambaye ameshuka sasa hivi kutoka Oman Ni mweupe lakini pale kazidi mara mbili yake mm. Sasa kabidi aje mpaka pale, akanambia najua, na, najua unajiuliza maswali mengi, lakini mimi ndo mume wako na hii nyumba unayoiona ni ya kwangu, ni ya kwako, na kila unachokiona hapa ni cha kwangu, ni cha kwako. Shuka mke wangu. Eh, nikashuka. Mbona sifanani mimi na hii nyumba? Imekuwa yani, najiuliza maswali yani pale pale, mimi kama nilishua fahamu fulani. Tunakuja kushtuka, niko chumbani swali langu la kupata fahamu ilianza kumuuliza swali moja kwamba kwa nini ulinidanganya? kwamba we huna nyumba, leo unaniambia nyumba yangu nyumba yako, magari yangu magari yako, kwa nini ulimdanganya Akanambia, nilikudanganya ama nisikutaka ujue, kwa sababu kumbuka, mimi nisingeweza kukuleta wewe kwenye hii nyumba, kwa sababu kwanza tulikuwa tunazini mimi na wewe, tusingeweza kuja kufanya machafu kwenye nyumba kama hiyo. Eh, kwa hiyo uamini hivyo kwamba hii ni nyumba yangu na ni nyumba yako na unachokiona humu ndani ni cha kwangu ni cha kwako kwa kweli kakaangu siwezi kuelezea jinsi nilivyokuta kila kitu unachokijua wewe ndani ya nyumba kama ni friji ya, cha, ya, ya, ya, mbo, ya nyama ya samaki kila kitu unachokijua kimo ndani vyumba yani milango yake hey, sijui nisemeje kwa hiyo nyumba ilikuwa ni yani kama ya mtu mkubwa sana ambaye alikuwa akiishi. Yani nyumba ya mtu mkubwa sana. Kwa hiyo ni mtu mwenye pesa zake. Kwa hiyo tukaanza maisha pale. Akanambia tabidi humu ndani. Siku hiyo nalala sijaona kitisho cha aina yoyote. Sijaota ndoto ya aina yoyote. Akasema kwa hiyo itabidi nikuletee msichana wa kazi uwe unakaa naye hapo kwa sababu utakuwa mpweke ama mimi nitaondoka. Kaambia sawa. Kwa hiyo tukakaa kama siku mbili, siku ya tatu kweli msichana aliletwa, sikujua ametoka wapi. Kwa hiyo mdada akaletwa, tukaendelea na maisha pale. Sasa nilikuja kuanza kushtuka, kuja kuanza kushtuka kwamba huyu ni mtu wa dizaini gani. Kituko cha kwanza kuanza kunionyesha milango imefungwa, tena nimefunga mimi mwenyewe, nimefunga mlango, nimeenda kulala chumbani kwangu ni huko nimelala, nimetia na komeo kabisa kitasa kile nimefunga na kikomeo nimefunga na, nafungua nikatia na komeo nikalala akija ataniamsha ajabu nakuja kushtuka yuko kitandani ananiamsha kapita wapi nakuja kushtuka eh, kakufungulia nani mlangoni, lakini sikuwaza ya huku nje. Huku nje nikajua yule dada atakuwa amemfungulia, nikawaza huku chumbani, nani amekufungulia? Mbona mimi nimetia komeo, mbona mimi nimetia na, na, na loki kabisa. Akanionyesha funguo, akanambia sasa wewe unalalamika kwamba mimi nani kanifungulia, funguo sizi na hii si nyumba yangu kweli? Unaniuliza nimepita wapi? Nikamwambia ah, acha masiara huko nje najua dada kakufungulia. Je, huku ndani kakufungulia nani? Hebu achana na hayo mawazo. We shukuru mimi nimerudi salama. Ah, kabidi sasa nikayapotezea, lakini bado ninajiuliza maswali, bado naendelea na maswali. Basi ikawa ni vitisho hivyo hivyo, ukifunga hivyo ukifunga ana basi nikamwambia mimi bwana sikiliza kama utoniambia ukweli mimi bora tuachane nahitaji nijue kweli wewe ni nani nawaza sasa mimi mwenyewe moyoni yaani kwa sababu nimeshakuwa too much vituko vituko vituko vituko mbali na hicho vituko mbali na hivyo vituko unaweza ukakaa ukashtukia kama kuna mtu ndani yaani unahisi kabisa kama umekaa hivi kama vile yumo ndani yaani unaweza ukakaa hivi ukajihisi kama vile uko na mtu lakini ukirudisha akili yako kwenye ufahamu mbona kama hapa nilikuwa na mtu humuoni. Ikawa sasa, mbona vituko vinaanza hivi? Nikamwambia naanza kuwaza, au huyu mchawi akirudi anaanza kuniambia, ina maana mke wangu, siku hizi wewe kweli umekosa imani na mimi, unaniwazia mimi ni mchawi. Nikamwambia, endapo utaniambia ukweli, uniambie ukweli tu kama sio mchawi, kumbe ni nani? Kwanza kitendo cha mimi tu kula, ku, ku, wewe kuingia bila, fungu, bila mimi kukufungulia chumbani kinanitia wasiwasi kwa hiyo tukaendelea na maisha yale vituko vituko vituko vituko. Akanambiaje, nakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa, akanambia leo sasa nataka nikueleze ukweli, mimi ni nani uko tayari? Nikamwambia niko tayari, tena nitafurahi, utafurahi na ukiujua ukweli utafanyaje? Nikamwambia kama nitaweza kuishi na wewe nitaishi, lakini kama sitoweza tabidi tuachane. Akacheka, akaniambia una uwezo huo, wewe una uwezo wa kunikimbia mimi? Kaambia sio, sina uwezo wa kunikimbia. Kwani ndoa ngapi zimevunjika? Kwanza ndoa ya Kiislamu, yani kama naongea kama masiara, kwani ndoa ngapi za Kiislamu zinavunjika? Itashindwa mia kwangu endapo labda nitaona tabia yako hizo, jinsi ya vituko vituko vyako, sitoweza kwa, utanilazimisha, si moyo wangu utakuwa umeamua. Akanambia huna uwezo huo, nenda kaswali. Akawa ameshanifundisha kuswali, na yeye akaenda msikitini na mimi nikaingia nika kwenye mswala nikaswali. Alivyorudi akaniuliza umeswali? Nikamwambia nimeswali. Yaani Ijumaa hayo maudi yanayowashwa yanofukizwa humo, yaani inaweza kakaa siku tatu bado inanukia, bado yananukia, ni moshi ndani, ndani. maudi makali, mapafyumu makali akafukiza kila kona, akafukiza vichotezo, akaweka kila pembe, kila pembe akaweka machotezo, na machotezo yenyewe sio yale ya, ya, ya unaoyajua wewe, yani yamekaa kama dhahabu hivi. Kwa hiyo unatia moto mle, kuna maudi fulani hivyo unachoweka kwenye kama kama kijiti kama kijiti pia kaviwasha. Kwa hiyo nyumba ikawa yani <laughs> kama una kichwa sijui niseme vipi, lazima unaumwa kichwa, mafua sio mafua, yani basi akanambia sasa nataka leo tuzungumze, unijue nikujue. Kabla ya mimi kunijua, nataka mimi nikuambie sasa, nikujue wewe, ili ujue na kujua. Mm. Kamwambia unanijua vipi? Mimi nakujua tangu utotoni. Ah. Tukaingia chumbani, akanambia akatandika mkeka akanambia haya ma, haya mazungumzo hayataki kukaa kitandani akatandika mkeka mkeka wenyewe yani wa sijui nisemee mkeka wa design gani kwa hiyo ule mkeka ulikuwepo lakini sikuwahi kuona kwamba anautandika tunaukalia mm. kwa lakini hiyo siku tuliukalia akasema kwanza nianze kukwambia wewe hivi unajua ni kitu gani kimenifanya wewe mpaka nikakupenda? Nikamwambia mimi sikijui, ndivyo uniambie leo. Kanaambia sasa, wewe unajua ni kitu gani kimekufanya wewe mpaka huu mguu ukawa mlemavu? Nikamwambia mimi sijui. Akanambia wewe nyota yako ni kali sana na mimi nimekup, sijakupenda kwa sura, sijakupenda kwa umbo, sijakupenda, nimekupenda nyuta yako kwa, sababu em, eh, kisha katika jina la Yesu Kristo anayetetea hai, kwa mamlaka yako Mungu ionayo sirini, inaamuru kila giza litoweke, kila kinachozuia kizuiliwe chenyewe saa hii na imekuwa na imetendeka katika jina la Yesu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen.